哎呦我的妈！ <laughs> 这年轻人，我操！哎呦我的妈！ <laughs> 有嘞。哎呦我的妈！